sambil main ayunan yuk eh, go, go. Dari posisi ini, apakah CS bisa kembali ke ownernya? Ini termasuk tempat yang sulit untuk dia mendarat, karena owner ada di bawah jembatan. Oke, ketemu lagi sama aku Fernando di Kaleng Coklat. Kali ini aku ada di Kopi Opak bersama si Is kita dikasih tahu bahwa di sini tempatnya asik. Jadi nanti kita akan makan di pinggir sungai, di bawah ada sungai dan kita bisa sambil bermain bersama es. Ayo kita masuk, kita lihat gimana di dalam kopi opa ini. Kita akan menikmati makanannya dan menikmati suasananya. Mantap. Wah, yuk. sini kawan-kawan ada tempat barnya juga. Bar tempat untuk pesen kopi. Wah, asik dan suasananya kayak di Bali ya di sini ya. Nah, tempatnya asik banget. Nah, oke, sini sini kakak. Dan tempat yang paling asik tuh nanti ada di bawah, karena di pinggir sungai kita bisa sambil bermain merpati. Yuk lihat sana yuk. Nah, Nah ini, ini yang paling seru. Kopi opak dan langsung kita lihat di bawah, lihat bawah. Eh, lihat kamera dong guys. Kita di bawah, lihat pemandangannya. Wuh, bisa buat nongkrong. Ada jembatan. Di sana kita bisa mainan air, mainan air, berenang di sungai, dan kita bisa menikmati pemandangan seru. Yuk, langsung ke bawah, langsung ke bawah. tuh anak-anak bisa main air ngambil main ayunan di sana seru nah, ini lihat ada sebatannya juga buat seru-seruannya kita ke sana yuk asik banget ya ya kawasannya asik banget Wah. ha! ini asli tempatnya buat mainan merpati cocok banget pasti kawan-kawan suka kita coba terbangan ya tempatnya asik banget buat main merpati lihat ya gini loh keren banget sih dan nanti kita akan makan mereview makanannya dan sambil menerbangkan si Es sambil bawa GoPro kita terbangkan lagi ya si Es Es go go asik banget asik asik yuk kita ke tempat sambil nunggu makanannya datang mantap oke okay aku akan menerbangkan si Pie ini di sini solo dari situ dari tengah jembatan yo banget ya kawan-kawan ya divingnya joss Woo! Coba. Nah. sukanya jagung ya. Maunya dia makan jagung aja. Oke. Sekarang si S udah gendong GoPro dan ini harusnya udah ngerekam ya sekarang ya. Akan siap kita terbangkan dari sini. Lihat mantap posisinya ya. Kita akan terbangkan. Yo S, eh, yo, yo. Go! Go! Go! Oke, sekarang akan kita terbangkan bersama si Pie. Wah, ini terbangnya bakal ngeri, bakal muter-muter. Kita lihat ya. Oke. Oke. Eh. Siap kita terbangkan. Siap Mas Abdi dari sana. tadi kita udah terbang sama si Es keliling terbang-terbang di Kopi Opa dan lancar semua ya jangan lupa like dan subscribe dan kalian pasti menikmati videonya kan terima kasih buat yang sudah nonton dadah